私、たちは、宇宙のなのか、だけど、何かできること、あるの思う。心には秘密の声 しなくなら今こそその時嵐が吹きられても傾きをかける雪の力信じている はる運命も未来も切り開く辛い時に嫉妬が生まるのはいつも諦めない 胸だから花のように笑うみんなのため駆けつけて寄り添い 今ここから始まる緑は回るラムダさえ星になるギラギラに無理ここから始まる心のミラクル運命